मैं पकड़ती हूँ ऐसे करने से क्या हो रहा है ऐसे करने पे वो हाँ, तो आने दो ना क्या एक मिनट स्वागतम स्वागतम स्वागतम त मूंखे सा सरनाक शराग तम के सा सर चांदनी घर आया ऐसे करूंगा तो नॉर्मल आएगा लाइव नहीं आएगा क्या पहले का आएगा श्री श्याम खड़ा बुलंद आवाज में जय श्री श्याम बोल श्याम प्यारे की टाइटनिंग है क्या ये हम्म। खड़ा करो राजा को उल्टा लगाना पड़ेगा लिंक आ गई एक मिनट एक मिनट एक मिनट टाइट करने का पहले इसको एडजस्ट कर दो एक मिनट निकाल दो निकाल दो तब तक एक बार इसका फ़ोन फिट करके चेक कर लो एक बार खाली सेटिंग के लिए बाद में तो फिर बाद में Thank you. सेल्फी मोड नहीं है ना हो जाएगा हो जाएगा दोनों हो जाएगा और क्या उधर से करो लेकिन बहुत ज़्यादा नेट कब जाएगा अंदर स्टोरेज है आएगा वो देखेंगे मेरा हाईलाइट सेव्ड ऑन योर अगली वन में video is made to start हरे सहारा बोले खाते मेरे अंदर जाके सुनते अंदर जाके हमने कैसे चेंज वो बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे मेरी आग जाएगी हाँ ठीक है तू <laughs> तेरी शक्ल लेके आ रहे हैं ब्रह्मार जन पिता सो नहीं सकता मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता बेकार कुछ में पिता सो नहीं सकता बेकार कुछ में पिता सो नहीं सकता बेटे की हार तुम्हें तूफान हो पीछे या काल हो आगे कह दो मैं उसे मेरा शाम है सारे कह दूंगा मैं उसे मेरा शाम है सागे ऐसे में भी जबकि दरकार नहीं की दरकार नहीं होगी पूरा है भरोसा बेहार नहीं होगी सावे जब वो मेरे साथ है सावे सिर पे मेरा हाथ है माथे मुकुट है जहाँ पर मोर पंखिया जग की निराली एक माथे मुकुट है जहाँ पर मोर पंखिया जग की निराली एका घुघर वाला बाल एका हीरा सबके भाल एका घुघर वाला बाल एका हीरो सबके भाल दुआरे तू दरबार में निभाए तू दुनिया का नजारा तेरे नाम के देना बाबा दरबार में श्याम बाबा दरबार में बिल Krishna, Krishna, Natine Diyana, Dil Divana Ho Gaya,